la radio si chiama Unda Radio. Anche... Oggi fanno partire prima di già il suono è il 9 di dicembre 06, sono circa le 21 no, no, le 19 e 35. 35 sì. Siamo 54. Siamo 54 persone, a Davide si fa la prova con due radio, il radio Fidelio è un tedesco in una radio Unda. Inoltre qua non si vede peggio ancora. Sono tutti e due su onde corti. Ci mettiamo in pausa, Marcello. Tu registra sempre, eh, sì, sì, beh, non posso lecciare il suono, capito? Eh. Latino, per ora prendi questo, ti facendo, così tira avanti dentro e mm. Ah, no. io la porta l'ho chiusa proprio adesso. Hai fatto bene. Ho spento tutte le luci Hai fatto bene. Sì. Si sta facendo la prova con le radio. Tutti eh. i mali non fanno niente. Quando devo spegnere la luce. Aspetta, spegni, spegni la luce, spegni. Ok. Vuole fare un esperimento, noi l'abbiamo già rifatti. Magari si facevano con l'abbattimento, si chiamava, cioè, di due ratti in stazione. Qualche amico mi sente? Si sta facendo una prova con due nella radio. Ci avete dato un po' il consenso al tavolo là, l'altra sera. Avete detto di sì, insomma. eh? Sì, sì. Ci sei amico? Eh, sarebbe straordinario eh, se fosse Ci hai sentito presto stasera, amico? mi senti? Stiamo registrando, attacca eh? Ci sei amico? Questa è radio, Onda Radio si chiama, è di un cliente franco. pallone. Però Tieni acceso il registratore, eh? Perché è importante anche questo qui. Stiamo registrando amico noi, incomincia a fare le casino. Mi senti? si sta registrando le vostre voci <coughs> con un'altra radio. uccello si avvicina. Ora non toccare più niente, eh? È tempo che parlano. Eh. Sì, stanno parlando. Non tocchi la roba, non toccare niente. Mi senti amico? La mia voce la senti? È importante per noi sentirvi anche su un'altra radio, che poi abbiamo fatto le prove diverse volte, ma il tempo che fu tanti anni fa. Ora si sta ricercando questa. spirito vuole dare altri indicazioni di ragioni per sollecitare suscitare, suscitare una propria riflessione. riflessione. Grazie. Festa che parlava di riflessione. Procedi. Si sa già che funziona anche così. suo mistero. Sta parlando dell'esperimento, eh. Sì. Non no, si sente molto bene. Adesso devi chiedere, se tu passi a questa radio, spingi quello se vengono da questa radio Questo è il fenomeno. Chiedi questi spazi fanno bene a tutti. Cercava, cercava la tranquillità. Io voglio passare di là, all'altra radio. radio. Ah, fanno parlare un poco. Ah, sì, sì, eh, si parla. Questi spazi fanno bene a tutti. Cosa voleva dire? Finalmente dimostriamo che il fenomeno è, è medianico ed è di Bacci se tu ci fai passare all'altra radio. Sarebbe interessante sentirvi di là. È unico questo esperimento. Anche perché di là ci sono ora tante mamme, tanti papà, c'è tante famiglie. Che un esperimento di questo genere fa bene anche a loro. esagera. Magari. Eh, ma bisogna Barci vicino alla Landa, scusa, che dovete ah, fare. Barci vicino alla Landa. Vieni, vieni, vieni. No, no, lascia, lascia. Eh, non lo spingi. Oh, il microfono, eh. eh ah, me lo rendi conto, te lo metto io. Cioè, ah. qui non va bene. Non c'è niente. Qui. Ecco. Ora cerchiamo di rilassarci tutti, capito? Tanto loro sono qui. Eh? Tanto loro sono qui. Eh, sai. Mario Festa, il dottor Mario, è venuto da Salerno, da Napoli apposta per assistere a questo esperimento e poi eh, si era già rifatto delle prove ma in un tempo lontano. Ora si è ritrovato con due radio. In uno sono entrati, sono tutti sul solito banco, uno differente dagli altri, uno è un Fidelio e uno è un'onda. un'onda. Sono tutti radio di 40-50 anni fa, su onde corte. Ora se voi ci entrate sul Pidelio, questo qui, quello che voi siete sempre entrati da tanti anni, allora in parte sappiamo da che cosa dipende questo fenomeno. E lo certificheremo. se veramente il fatto medianico è un'ulteriore prova, penso io. Sì, è la conferma finale di questo fenomeno. E poi si sono provati tutti. Non ci deludete. Anche, Anche il fatto di risentire la solita voce che ha parlato lì probabilmente se si manifesta con la solita voce poi chiunque sia non di profondo abbiamo chiesto il permesso di fare questo sì sì ieri sera al tavolo eh, gli abbiamo chiesto se voleva fare con due radio oddio ha detto sì ma l'ha detto in un modo un po' ah, adesso l'abbiamo detto vero Alessandro? eh sì non era convintissimo. No, sì, insomma, ha detto di sì, però. Ci ha detto fate, ma insomma. E poi noi non si sa nemmeno se queste cose fanno bene o fanno male, siamo sempre nel campo della ricerca perché queste cose fanno comodo a tutti, sapere in un certo modo di che cosa si tratta, magari poi questo non lo sapremo mai, il mistero rimarrà sempre un mistero. Però è una specie di costruzione dei fatti, piano piano, di arrivare a capirci di più. radio va bene, ciò. Se voi ci venite a fare una visita, anche perché ci sono anche mamme nuove stasera che vengono a vedere il fenomeno, che comunque vada, se voi entrate e venite, si può classificare fra uno dei fenomeni più belli di questi ultimi tempi. Mi senti amico? Eh? Spingiamo quest'altra radio. Sì, spingiamo. Anche perché una prova di questo genere non l'avevamo mai fatta. In contemporanea prima entra una radio e poi un'altra. tutte e due su corte. Per noi umani è importante questo tipo di, di trasferte su strumenti. Anche se sottolineo non è che ce lo meritiamo tanto. Ma loro ci hanno dato di quella pazienza. Come minimo della razza umana purtroppo. Però se ci date una mano il massimismo sul passivo, non ci sono interferenze, niente, perché è raro che si senta un silenzio così bello. Hanno pulito Marcello? Eh? Hanno pulito? Sì, abbastanza. C'è parecchio spazio, dove dico. Amico mi senti? O oh, amici, ci avete dato già un assaggio. Ora se entrate sento che avete già pulito un po' la scala qui. Sono spinti i registratori, eh? No. Eh sì, buonanotte. Ma c'è il tacco, quando si stacca si stacca. Non è finiti, quando comincia si vengono. Quelli andavano spesi su. Siamo lì, siamo. Abbiamo vinto. <laughs> Siete grandi, siete straordinari. straordinari. adesso possiamo uscire fuori allo scoperto. Ti manca solo a farvi vedere, eh? ce l'hanno già detto. Eh, ecco, però tu per, allo scoperto tu non devi uscire Mario. Grazie. Grazie. Detto c'è un silenzio bello, visto si sono liberati. Certo se sono loro se non mi sembra loro eh, il ah, Grazie. Eh. Eh, eh, entrano il vento era quello ci daranno delle indicazioni poi ci dirà anche qualcosa fermi tutti adesso volete mi dica di bomba amico mi senti? forza entra ci avete già soddisfatto in parte ma allora puoi attaccare il registratore sì, sì. perché non so quando esce e attacchi il certo. spero di, di non fare chiasso eh senti fermati una volta dovevo uscire la cazzetta Alessandro disse fa un comodo io <laughs> va bene veramente sentì la voce. Eh, straordinario, eh. è la stessa voce, guarda, ancora più. Mamma mia, che fenomeno. È molto più chiaro eh, beh, fatto eh, più chiaro o meno. Amici siamo pronti. Dipende dalle portanti. Sono pronti, eh? Hai sentito? Franco ha detto che siamo pronti. Eccoli. Okay. Guarda, guarda perché sono cioè tu cambi la frequenza e continua la musica concentrati di un macello per favore eh? concentrati un attimo quello eccolo stavo aspettando. Bravo, grazie. E noi siamo arrivati. Siamo noi che stiamo aspettando voi. Siete straordinari. Certo. Ho Penso. <clears throat> Se ne era già parlato prima. È finalizzato, tu sai a che cosa è finalizzato, tu sai, ci facciamo pigliare dall'entusiasmo. E adesso certificheremo che questo è un fenomeno medianico e che appartiene a Baccio. Sì, dovresti fare chiarezza dietro l'idea. Dentro l'idea. Dentro. Dentro. L'avevano già detto. Eh, ma l'avete già detto. Non è facile quando si è presi dalla voglia di dimostrare delle cose importanti. Eh, sì, sì. Lui ci si dà. Quello di prima, Tengo come un Dall'amore. Quello di prima ha detto. Non sei più quello di prima. Non sei più quello di prima. L'impegno comunitario deve essere testimoniato da... dall'amore. Mm. Allora dobbiamo abbandonare la, la, la, la via della scienza. L'amore ci sta sempre, lo sapete. Ma no, anche la scienza è un amore. Eh. eh. deixou o livro dela como percussão. Brevemente, através de uma enorme diferença, grave e contato um não é que em companhia, mas amigo. Argentino ha detto di entrare in contatto con la ricerca in compagnia di un buon amico. Eh, ma buona, Vedi che la ricerca è... Un buon amico è Baci, tu lo sai, no? Americo, Bacci e tanti altri amici. Buon amici siamo tutti. di ricominciare al tavolo. L'amore, la sostanza della è la sostanza della Forse si diceva del fatto di aver ricominciato al tavolo. Sì. <coughs> Noi abbiamo già iniziato l'anno, anche se ci sono delle interferenze. Che voi sapete. Grazie di essere venuti perché... catena, eh, di riuscire dalla catena, dice io sono Cominciando una, a mettere ordine. ordine però dice io eh, sono una persona, una persona efficiente, esigente, esigente e è riuscita. È riuscita, Perfettamente riuscita. Eh. Però a me mi è sembrata una cosa strana. Ho sentito come avesse detto qua. Ah, io sono... Eh, all'inizio.

più nulla da chiedere. Non hanno più nulla da chiedere, oramai gli uomini non hanno più nulla da chiedere. Io ti, ti volevo chiedere per queste mamme, questa gente che viene da lontano, che forse non sa che questo è un fenomeno meraviglioso anche così. Unico al mondo. Eh, non andare via, stai con noi. Eh. Oramai enorme. Per favore amici, rimanete ancora un po' con noi. Se mi grazie, e parole stanno. Chiara, senti come mi grazie. Ci sei ancora amico? tutte le stazioni bianche. Guarda. Che rientrano. Eh, per favore, amici, non ve ne andate. Accontenta le mamme, posso, per favore. Per favore, dai, non c'è Non parlerò mai più. Sì, ah, tu loro della ricerca. Mm. Non ha mica detto male, ecco. Eh, Ho detto bene della ricetta. Sì, ma toglie spazio alle mamme. Eh, spazio alle mamme eh mi sento in colpa, mi dispiace. Sì, meglio. Certe colpa, è una figlia. Ho sentito anche di là che ci hanno detto. Mm-hmm. Te lo ricordi? Ah, Alessandro. Di non venire a chiedere, perché tanto loro sono con loro. E fanno non hanno bisogno, capito? Di non mm. chiedere durante il tavolo intorno, di non fare domande, perché mm. non gli risponderebbero. Mm. Perciò Invece con la radio poi lui disse si può fare. Sì, esatto. L'ha detto eh, quello di là. Quello che ci ha detto chiamami Vago. Cioè, ma è la prima volta che sentivi questo nome? Sì. Quasi. Non l'hai mai sentito in passato? Sto no, mai. Ti sembra un fenomeno da cucino questo qui? No, non è bravo. Sentire una radio di là, una radio di qua. È, è meraviglioso, però dobbiamo accontentare anche un po'. Eh, ma le mamme devono sapere la ricerca che cos'è. Si ricerca per loro, non si ricerca mica per noi e basta. Si vuole sapere tutti dove si va. Che, che, questo è un fenomeno che diane che, che non è al di fuori di ogni imbroglio, perché no, no, eh, questa è una cosa fondamentale però ho parlato anche di riflessione. Sì. È come il vaso di Pandora, che dopo tutto lo schifo che veniva fuori, una cosa che è venuto fuori l'ultimo strato dove c'era scritto la speranza. Grazie amico di essere venuto di qua e di là. Se sei il solito, ora si sentirà un po', ma certo. Per noi scientificamente è una nuova esperienza questa. Eh, certo. Non mi era mai capitato a me c'era fatto delle, delle cose con l'ingegneria ucraina, con Rinaldi, lassù, con l'abbattimento del... ma proprio la carcerata così che viene di qua e viene di là, cioè, ma ormai... Eh, Tommaso, se vogliono che noi eh, facciamo, registriamo questo esperimento e lo divulghiamo, almeno questo lo potete dire. Mm, Troppi canali. Cioè, ma ti è mai capitato che tu hai fatto due volte, sono entrato due volte? Sì, questo qui sì, ma voglio dire, con durate diverse no? No. No, e proviamo. Oh, non si fa Facciamo un po' di pausa. Facciamo un po' di pausa, vanno, c'è andate il buonanotte. Accendi un attimo le luci, ci prendiamo 5 minuti di riflessione. Un po' di pausa. E eh, vediamo che succede. Mamma mia. TiempodeMisterio.com En busca de la verdad.